en sortie botanique. Je suis sur les traces d'un illustre botaniste, Jean-Henri Fabre, qui en 1865 venait herboriser ici, sur les flancs du mont Ventoux et jusqu'au sommet. je commence euh, ma randonnée dans la forêt domaniale du Ventoux. Cette magnifique forêt. qui va me suivre jusqu'aux étages supérieurs où la végétation va devenir petit à petit plus rase va devenir rase jusqu'à être que des petites plantes cachées dans les rochers puisque le sommeil du mont Ventoux est complètement, complètement pelé. Je vais essayer de retrouver les espèces emblématiques qui ont été bien raconté par euh, Jean-Henri Fabre, qui, avant d'être un, entomologiste mondialement connu, a commencé sa passion par la botanique. Je suis donc à la recherche de toutes les plantes de la liste qu'il a dressée dans son petit livre de son ascension de 1865, une ascension du Mont Ventoux. Peu à peu disparaissent la température devenant trop froide, l'olivier et le chêne vert d'abord, puis la vigne et l'amandier, puis encore le mûrier, le noyer, le chêne blanc le buis devient abondant. On entre dans une région monotone qui s'étend de la fin des cultures à la limite inférieure des hêtres, et dont la végétation dominante est la sarriette des montagnes, connue ici sous le nom vulgaire de d'azé, poivre d'âne, à cause de l'âcre saveur de son menu feuillage imprégné d'huile essentielle. Certains petits fromages faisant partie de nos provisions sont poudrés de cette forte épice, plus d'un déjà les entame en esprit. Donc à côté du buis, beaucoup de pins. Il me semble que c'est des pins noirs qui ont pris le relais à cette altitude au pin d'Alep. Jean-Henri Fabre a très certainement parcouru ce même sentier en 1865. Et à l'époque, le chemin s'empruntait, avec des mulets pour porter tout le matériel et tous les vivres pour une excursion qui avait duré 5 euh, jours, je crois. Autre époque, hein. Aujourd'hui, je vais le faire à pied avec euh, un, seul pique-nique dans le sac. Et euh, à cette époque, c'était une véritable expédition avec des arrêts euh, prolongés pour analyser toutes les plantes que l'on pouvait trouver le long du chemin. à grimper. Nous, arrivons arrive à l'étage des êtres. Voilà, les, les sont en train de se constituer. peut leur fin, Jean-Henri invite ses compagnons à manger quelques feuilles de Rumex scutatus. Cette petite oseille à feuilles rondes, acidulée, pas mauvaise. Tous ses compagnons s'exécutent en attendant l'heure de midi. Avec notre rude et matinale gymnastique, l'appétit est venu. Mieux que l'appétit, une faim dévorante, ce qu'Horace appelle l'atrantem stomacum. J'enseigne à mes collègues à tromper cette angoisse stomacale jusqu'à la prochaine halte. Je leur indique au milieu des pierrailles une petite oseille à feuilles en fer de flèche, le rumex scutatus. Et, prêchant moi-même d'exemple, j'en cueille une bouchée. On rit d'abord de ma proposition je laisse rire. Et bientôt je les vois tous occupés, à qui mieux mieux, à la cueillette de la précieuse oseille. Tout en mâchant la scie de feuilles, on atteint les hêtres. D'abord larges buissons isolés, traînant à terre. Bientôt arbres nains, serrés l'un contre l'autre. Enfin troncs vigoureux, forêts épaisses et sombres, dont le sol est un chaos de blocs calcaires. Surchargés en hiver par le poids des neiges, battus toute l'année par les furieux coups d'haleine du Mistral, Beaucoup sont ébranchés, tordus dans des positions bizarres, ou même couchés à terre. Une heure et plus se passe à traverser la zone boisée qui, de loin, apparaît sur les flancs du Ventoux comme une ceinture noire. Voici que, de nouveau, les hêtres deviennent buissonnants et clairsemés. Nous avons atteint leur limite supérieure, et au grand soulagement de tous, malgré les feuilles d'oseille, nous avons atteint aussi la halte choisie pour notre déjeuner. Fabre et ses compagnons avaient fait leur halte déjeuner à la fontaine de la Grave pour un repas homérique. Pour ma part, je vais faire une halte déjeuner beaucoup plus frugale aux jasse des pèlerins. Au sud et à l'ouest s'étendent des plaines brumeuses où, lorsque le soleil sera plus haut, nous pourrons distinguer le Rhône ainsi qu'un fil d'argent. Au nord et à l'est s'étale sous nos pieds une couche énorme de nuages, sorte d'océan de blanche ouate d'où émergent comme des îlots de scories les sommets obscurs des montagnes inférieures. Quelques cimes, avec leurs traînées de glaciers, resplendissent du côté des Alpes. Mais la plante nous réclame. Arrachons-nous à ce magique spectacle. L'époque de notre ascension, en août, était un peu tardive. Pour bien des plantes, la floraison était passée. Voulez-vous faire une herborisation vraiment fructueuse Soyez ici dans la première quinzaine de juillet. Et surtout, devancez l'apparition des troupeaux sur ces hauteurs. Où le mouton a brouté, vous ne récolteriez que misérables restes. Encore épargné par la dent des troupeaux, le sommet du Ventoux est en juillet un vrai parterre. Sa couche de pierraille est émaillée de fleurs. En mes souvenirs apparaissent, toutes ruisselantes de la rosée du matin, les gracieuses touffes d'androsaces vileuses, à fleurs blanches, avec un œil rose tendre, la violette du mont Cenis, dont les grandes corolles bleues s'étalent sur les éclats de calcaire, la valériane salienque qui associe le suave parfum de ses inflorescences et l'odeur stercoraire de ses racines. La globulaire cordifoliée, formant des tapis compacts d'un vert cru semé de capitules bleus. Le myosotis alpestre, dont l'azur rivalise avec celui des cieux. L'ibéris de Candole, dont la tige menue porte une tête serrée de fleurettes blanches et plonge en serpentant au milieu des pierrailles. La saxifrage, à feuilles opposées, et la saxifrage muscoïde, toutes les deux serrées en coussinets sombres, constellées de corolles roses pour la première, de corolles blanches lavées de jaune pour la seconde. Quand le soleil aura plus de force, nous verrons mollement voleter d'une touffe fleurie à l'autre un superbe papillon à ailes blanches, avec quatre taches d'un rouge carmin vif cerclé de noir. C'est le Parnassius Apollo, hôte élégant des solitudes des Alpes au voisinage des neiges éternelles. Sa chenille vit sur les saxifrages. Ayant atteint le sommet avec son relais, la plante m'appelle aussi. Je goûte une dernière feuille de rumexte tout en parcourant le pierrier à la recherche de ces plantes si typiques. Campanule des hautes altitudes, la taille de la fleur semble disproportionnée sur sa courte tige. Elle a été appelée pendant longtemps campanule d'Alioni en hommage au botaniste qui l'avait découverte. Avec ses quatre grands pétales disposés en croix échancrés au sommet, l'alison penchée est aujourd'hui considérée comme une espèce strictement endémique du mont Ventoux, c'est-à-dire qu'elle n'est connue nulle part ailleurs dans le monde. Aquilegia roterie. Contrairement à l'oncolie commune, les étamines ne dépassent pas de sa corolle. Les éperons de ses fleurs sont très courbées pour ne pas la confondre avec l'encolie des Alpes. Comme Fabre, j'admire le pavot du Ventoux. Fabre l'avait surnommé pavot velu du Groenland, car cette espèce se retrouve dans les régions arctiques. Cette plante est devenue emblématique du Ventoux par la passion que l'entomologiste lui apportait. Là-haut, vous récolterez un petit pavot velu qui abrite ses tiges sous une couverture de menus débris pierreux et déploie sa large corolle jaune dans les solitudes glacées du Groenland et du Cap Nord, comme sur les pentes terminales du Ventoux. Le crépis Pygmaea produit de longues tiges souterraines qui se ramifient sous terre entre les pierres. alpina. Avec ses très jolies fleurs violettes ou d'un violet pourpre foncé, le renflement de la gorge est d'un jaune orangé. Le silène de Pétrarque n'est aujourd'hui connu que de deux sommets des Alpes sud-occidentales, le Mont Ventoux et la montagne de Chabre, encore un exemple du biotope incomparable du lieu. C'est la forme naine de Phytoma orbicular qui pousse sur le Ventoux. Malgré son aspect différent, il ne s'agit pas ici d'un taxon spécifique. Paronychia capella remarquable par ses grandes bractées translucides dépassant largement la fleur. forbe de l'oiseleur est une endémique du Mont Ventoux. Son statut d'endémique a longtemps été controversé, puisqu'on a longtemps considéré qu'elle n'était qu'une variabilité de Forbia alors que le mauvais temps menace, un compagnon de Fabre part à la recherche de cette euphorbe, anciennement nommée Saxatile. L'un de nous, mon excellent ami de la cour, s'est écarté à la recherche de l'euphorbe Saxatile, l'une des curiosités végétales de ces hauteurs. J'ai fini mon arborisation sur la crête du sommet et je redescends doucement vers le mont Serein où je passerai la nuit. Non pas dans un jas de pierre enfumé comme Jean-Henri Fabre, mais dans une agréable cabane aménagée pour les randonneurs au camping du Mont-Serein. Sur le chemin, je ne manquerai pas d'observer quelques plantes abritées par le versant nord de la montagne. Avec ses qualités littéraires très fluides, le texte de Jean-Henri Fabre m'a accompagné sur les chemins du géant de Provence. C'est ce texte qui a déclenché mon envie de faire cette sortie botanique. Les paysages et la biodiversité étaient au rendez-vous. Je n'ai malheureusement pas trouvé en fleur l'androsace vileuse qui était présente début juillet dans les souvenirs du maître. De même pour la saxifrage à feuilles opposées et la Salienque. Voilà une excuse suffisante pour envisager dans le futur une autre ascension plus précoce.